हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज हम रोजगार कौशल में बात करने वाले हैं प्रभावी संचार के तरीके जिनको हम सेवन सी बोलते हैं तो हमने एक पिछले वीडियो में जाना था कि प्रभावी संचार को प्रभावित करने वाले कौन से कौन से कारक होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि संचार को प्रभावी बनाने के लिए कौन से कौन से तरीके होते हैं बेसिकली ये जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में ये आता है सेवन सी के नाम से या फिर प्रभावी संचार के तरीके है ना तो आपको बेसिकली अपना जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो सेवन सी में करना है तो सेवन सी बेसिकली है क्या सेवन सी है हम देख लेते हैं सेवन सी है क्या complete concise concrete correct coherent complete and courteous ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे सेवन पॉइंट में सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट है सी मैंने इसको ब्लैक रखा है क्यों क्योंकि जो भी जो क्वेश्चन है हमारा ठीक है ना बेसिकली वो पूछेगा सेवन सी तो उन्होंने सेवन सी क्यों बोला क्योंकि हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो सी है तो जो एक एडवाइस है आपके लिए जो आपको करनी ही करनी है एग्ज़ाम में कि जैसे यदि क्वेश्चन आता है तो आपको हिंदी मीनिंग नहीं लिखना है इनका जैसे कंप्लीट का हो जाएगा पूर्ण है ना तो आपको ये नहीं लिखना है आपको हेडिंग जो डालनी है है ना वो डालनी है इंग्लिश में जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं सात पॉइंट में सातों जो आपको दिख रहे हैं सब में क्या है सेवन सॉरी सेवन सी है है ना यहाँ पे क्लियर है तो चलिए अब हम देखते हैं कि बेसिकली सेवन सी में ये होते क्या हैं ठीक है तो आइए चलते हैं देखते हैं एक एक करके तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रभावी संचार होता क्या है प्रभावी संचार जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो प्रभावी संचार तभी संभव है जब हम व्यवहारिक संचार कौशलों के मूलभूत सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे मतलब कि भाई यदि हम किसी किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो कब प्रभावी होगा ठीक है ना इसलिए कोई ना कोई सिद्धांत हैं वो कौन से सिद्धांत हैं हम उन सिद्धांतों को इस पूरे वीडियोस में देखेंगे जिनके मेन जो मेन पॉइंट है हमारे वो सेवन सी हैं ठीक है किसी भी संचार को प्रभावी बनाने के लिए तो सेवन सी अर्थात स्पष्ट संक्षिप्त यथार्थपूर्ण ठीक सुसंगत पूर्ण और शिष्ट ना तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबसे पहला जो पॉइंट है स्पष्ट स्पष्ट मतलब क्लियर ठीक है ना आप जो भी कहना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को जो भी कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली कहें है ना उससे मतलब घुमा फिरा के ना समझाएं जो भी आप कहना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर करें जिससे उसको आसानी से समझ में आ जाए सेकंड जो है वो है कंसिस जिसे हम बोलते हैं संक्षिप्त संक्षिप्त मतलब आपको सिर्फ जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना बोलना है यदि आपको किसी को समझाना है सिर्फ एक लाइन में समझा सकें तो बहुत अच्छी बात है यदि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे सामने वाले को समझने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ठीक है तो आप कोशिश करें कि जितने संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करें ना और जो ज़रूरी है सिर्फ वही बात बोलें इसके अलावा अनावश्यक बातें बिल्कुल भी ना बोलें थर्ड जो है यथार्थपूर्ण यथार्थपूर्ण क्या होना मतलब उसका अर्थ होना चाहिए ठीक है ना आप जो भी बोल रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए एक मीनिंग निकलनी चाहिए आप जो भी बोल रहे हैं बेमतलब की बातें कोई भी सुनना नहीं चाहता है ठीक है ना जो भी बातें सुनना चाहता है सिर्फ वो काम की बातें सुनना चाहता है नेक्स्ट है करेक्ट आप जो भी बोल रहे हैं ठीक है ना वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए अब वो चाहे भाषा हो चाहे उसकी ग्रामर हो ठीक है ये सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए इसके बाद में कोहरेंट मतलब सुसंगत वही आपके शब्दों का अर्थ होना चाहिए और जिस बारे में आप बात कर रहे हैं बेसिकली मैंने यहाँ पे बात की गई है सब्जेक्ट की ठीक है ना कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ वही सब्जेक्ट होना चाहिए यदि आप क्लास में बैठे हुए और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स के टाइम में यदि आप किसी से सोशल साइंस की बात करेंगे हिंदी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी आप बात कर रहे हैं उनके अर्थ होना चाहिए और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है कंप्लीट कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण और पूर्ण मतलब आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं जो भी आप बात कर रहे हैं ठीक है वो उसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप क्लियर बताएं कि भाई टू प्लस टू फोर होता है टू प्लस और इसके बाद में आपने कुछ नहीं बताया और आंसर बता दिया कि फोर होता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत है ठीक है तो आप जो भी बोलना चाहते हैं जो भी समझाना चाहते हैं उसे कम्प्लीटली समझाएं पूरा समझाएं यदि आप अधूरा अधूरी बातें बताएंगे तो सामने वाले को भी समझ में समझने में दिक्कत होगी प्लस यदि वो किसी और से भी शेयर करेगा तो उससे भी ये दिक्कत होगी क्योंकि उसको खुद अधूरी जानकारी है और जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है वो कर्टस कि आप सम्मानजनक मित्रवत और ईमानदार हैं ईमानदार रहें और सम्मानजनक आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप सम सम्मानीय तरीके से बात करें ना आप करके बात करें हम बेसिकली बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ में तू मैं करते हैं तो कोशिश करें हमेशा कि ये प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं होती है ठीक है आप जैसे आपके स्कूल में टीचरों से बात करते हैं आप है ना तो कोशिश करें कि सभी से ऐसे शिष्टाबद्ध बात करें ठीक है तो ये थे संचार को प्रभावी बनाने वाले प्रभावी बनाने के लिए सात तरीके ठीक है आप कोशिश करें कि ये जो आपको दिख रहे हैं हेडिंग में है ना ये हेडिंग में आप क्या करें इनको बहुत अच्छे से याद करके रखें क्यों याद करके रखें क्योंकि सेवन सी के नाम से जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इंग्लिश में हेडिंग लिखनी है जो इंग्लिश के नाम लिख रहे हैं आपको clear concise concrete correct coherent complete और कर्टस आपको ये लिखना है उसके बाद में यदि आप इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पष्ट संक्षिप्त यथार्थपूर्ण तो ये लिख सकते हैं बाकी आप कोशिश करें कि सबसे पहले लिखें इंग्लिश वाला वर्ड ओके यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैं आपको कोशिश करूँगा और अच्छे से और आसानी से समझाऊँ तब तक के लिए थैंक यू